Qué buen día hace en esta pradera. Me pregunto qué puedo hacer hoy. Jajajaja. Hola Flaky, soy yo, Kobe. Kobe. ¿Qué quieres de mí, odiador del Nesquik? He venido aquí a informarte de mi grandioso plan. He decidido robar todo el Nesquik del mundo, para sustituirlo con el Colacao. Estás acabado Flaky, sin el Nesquik a tu lado, no tienes nada. No puede ser. Flaky. Jack. Agarra esto y trágatelo. todos fueron felices. Fin.